Oain, gazetariok nola profitatu aldugu plataforma hau, Patreon, hau da, crowdfundingen eh, mundutik eh, sortutako eh, plataforma, e, e, zergatik erabili aldugun edo, edo zergatik den interesgarria, bai, eta hor lau gauza jarri dizkizuet, gogo eta egin eta gero. Bueno, lehenengo eta behin bideoak sortu gai baten inguruan eta eh, oiei atekina, etekina ateratzeko, ba, ha, mm, gaur egun dagoen plataformarik garrantzitsuena, interesgarriena da eh, Patreon, dudarik gabe. Bigarrena, demagun podcastak dituzuela edo sortu nahi dituzuela, eh, albisteak emateko, edo programak edo zein eh, irratxaio izan daiteke, edo telebista saio, edo ba, podcastak e, eh, aideratzeko eta dirua irabazi izateko ere interesgarria da dudarik ez e, Patreon. Hirugarrena dokumentalak egin, dokumentalak egin eta ba, ba bai, eh? baina gogoratu eh, Patreon sortu zela ba, maiztasun handi egindako lanak eh, zaritzeko. Horrezegatik eh, beti egon behar da eh, lan hori etengabekoa e, patroiak posik egon daitezen eta segi dezaten dirua ematen e, hilero. E, eta laugarrena, kultura edo ondaria sustatzeko artikuluak, idatzi, bideoak e, txertatuz, WordPress erabiliz, eta bar, ba, e, kazetari e, interesgarria izan daiteke, e, probetsugarria benetan, ba, plataforma hau komunitate edo proiektu iraunkorrak sustatzeko dago eginda Patreon, gogoratu hori. Ze bestela, badituzue beste plataforma crowdfunding e, plataforma batzuk, e, Kickstarter eta Indiegogo bezalakoak. Aztapenean dauden sortzaileentzat zein tamaina ertaineko kazetaritza enpresentzat egokia izan daiteke hau da, kooperatibak eta bar, eta problemak baldin badituzue dirua, etekinak ateratzeko, ikusten duzuelako doan egiten zuela lan, eta benetan e, onak baldin bazarete nizi ziur nago arrakasta lortuko duzuela, Javier Txotei etxeak e, lortu duen bezala. E, informazio gehiago jasotzeko, e, Wikipedian ere mm, e, atalean, em, hainbat informazio daukazue eta interesgarriak em, ba, gehiago sakontzeko ba, plataforma honetan. Eta bukatzeko, bakarrik esan e, ba, Patreonek e, bloga daukala, e, hain zuzen e, segitu alizateko egun egeroko tasuna, ez da, hau da, e, momentu oro agertzen diren albisteak, e, asterokoak, egunerokoak e, jaso alizateko, hemen daukazue eh, blog.patreon.com elbidea eh, Hortaz, hau da dana eh, nik espero dut eh, zuek ere probatzea, plataforma hau esan bezala eh, ba, norbanakoren eh, lanak eta taldeka egindako lanak ere eh, susta daitezke eh, Patreon eh, aplikazioan eta horrezagatik gombitea. Eh, gonbitea konbitea arrakasta lortzeko baldin eta eh, jakina lana ondo egiten baduzue Eh? e, kazetariok aukera polita daukagu e, dirua irabazteko etekinak irabazteko batez ere garai honetan zeren eh, ikusten den bezala ba, gero eta e, eh, kazeta gehiago izten ari dira eta mundu digitalera pasatzen ari da kazetaritza, ezta da? Eh, e, etorkizuna hor baldin badago, e, dudarik ez, ba, kazetari independienteak e, eduki behar duela gogoan e, eta buruan Patreon plataforma, ba, bere lanak e, ba, gizarteratzeko. Beste bat arte, agur.